පොඩ ඉන්න කොල්ල කොල්ල කොල්ල පොඩ පොඩ පොඩ පොඩ කොල්ල කියන පොඩකින්න ඒරෝන් මස් කතා කරන්නේ අලෝන් මස්ක් යන්නද කවුද කියලා මේ අර ස්පේස් එක් සමාගමේ අයිතිකාරයා මගේ යාළුවානේ මිනිහා මේ මට කොල්ලයක් පොඩ ඉන්න පොඩ ඉන්න පොඩ ඉන්න පොඩ ඉන්න හෙලෝ මේවනේ යකෝ ජොක්ස් හෙලෝ අමශයිලවනෝ මොක ආ මෙ එනවද හරිද ලඟින් යන්නේ පොට පොට පොට පොටයින මේ යාන අපි කිට්ටුවල අපි කිට්ටුවල් යන්න බබා මොන යානද පියාමල පිරිසියක්ද යාමල පිරිසිය මොනියෝගේ අම්මේ කෝකෝ සෙල්ෆියක් ගන්න ඕන යන අභ්‍යවකාශය ගන්න දරුවෙක්ට හරි පෙන්වන්න පුළුවන් මචං පොටයිට මන් මට පේනවද පොඩ පේන පොටයිට මන් පේනවා පේනවා පේනවා හරි හරි හරි හරි හරි මටත් පේනවා හරි අර පේන්නේ අර පේන්නේ මට පේ නෑමදේ මොයාට පෙන්න්නට බෑන වාට ඒකවා බලන්න දැනගන්න කෝ පෙන්න්නකෝ මබ අපට පෙන්නුවනෑ ඕක විනාඩි 90කට සැරයන්නේ කරකෙන්නේ. ඉතින් අපි කෙලිල්ලු තියන්නේ ඒකයි මේ මට කතා කරලා කිව්වේ. මොකද්ද මොකද්ද දෙයියනේ මේ වෙන්නේ මට කියන්නකෝ. අභ්‍යවක හරණේ ඉතින් අනේ ඉතින් ඥානා ගැන තියා මේ අඩුමතරම් මේ පාරේ යන නිකම් මේ වාහනයක් ගැනවත් දන්න මිනිස්සෙක්ගෙන් මම මේ ස්පෙක්ස් එක ගැන කතා කරන්නේ. යානා කිව්වම් මතක් වෙන්නේ වෙන එකක් නේ. මහිතු ඒ යාන කියලා බබා ස්පේසෙක් සමාගමින් අභ්‍යවකාශයට යව්වා ෆ්ලොරිඩවල තියෙන කේප්තුරුවෙන් යානාවක් ඩ්‍රැගන් යානාවක් එකන ඒකවිල්ලා රූෂිප් එක හරි එක අභ්‍යවකාශයට යව්වේ ඒකුල්ලෝ එක මේ ඇවිල්ලා ඔය ස්පෙක්සෙක්ස් කියලන්න කියන්නවා දන්නවනේ රොකට් එක බල් <laughs> රොකට් එකේ යවන්න ඕන හඳට ඔහොම කියනවා ආයේ එන්නත් එපා මේ පැත්ත බලද්ද කියලා. ස්පේස් එක්ස් කියලා කියන්නේ සමාගමක්. ඒක අයිති වෙන්නේ වෙලේ මගේ දැන් කතා කරේ මගේ යාළුවා. යාළුවා යාළුවාට අයිති වෙන්නේ ඒක ඒලෝන් මස්ක් හරිද? එයා තමයි ඔය ටෙස්ලා සමාගමේ අයිතිකාරයා. හරි. කියන්නේ ඔය ස්පේස් එක්ස් කියන සමාගමෙන් කරන්නේ බබා. දැනට ඔය NASA එකට එහෙම නැත්නම් ඔය ISS එකට මොකද ISS එක දැන් ආස්ත එක ලොකු නම මොකද්ද ඒක? ISS ISS සංවිධානයට අරගලෝනේ මේ මොකෝ උනික කවුදයි වැඩ කරන්න යන්නේ එන අනේ අයිස් අයිස් කවුරු ඉන්නනම් මාව තරම් බලයක් ලොකෝ මේ වහනවට වැඩි හොඳයි. ISS <laughs> කියන්නේ ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථාන. ඕ එහෙම කියන්න මට වුණා ISS IS වගේ හරි හරි ඉතින් ඉතින් International Space Station. හරි. මේ ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේට බඩු අරන් යන. ඒ කියන්නේ කාගෝ ෂිප් කියලා අපි කියන්නේ ඒකට. හරි. වහන්න ප්‍රවාහනයේට එහෙම නැත්නම් cruise ship එහෙම නැත්නම් පිරිස් ප්‍රවාහනයේට තමයි යානා සපයන එක තමයි මේ SpaceX සමාගමෙන් කරන්නේ. දැන් පැහැදිලිද SpaceX කියන්නේ මොකක්ද කියලා? ඔව් හරි හරි. එතකොට දැනටත් ඔය ISS එකේ බබා මේ ඩොක් කරලා ඩොක් කරනවා කියන්නේ අපි කියන්නේ පාක් කරනවා කියලා අපේ වචනින් කියන්නේ නතර කරලා තියෙන ඔය ඩ්‍රැගන් කියන යානා දෙකක්. හරි. ඒකෙන් ඩ්‍රැගන් කියන්නේ මෙහෙමයි. මේ සමාගමෙන් නිෂ්පාදනය කරන යානා වර්ගයේ නම තමයි ඩ්‍රැගන් කියන්නේ. ඒක අරන් යන්නේ ෆැල්කන් නයිට් කියන රොකට් එකෙන් තමයි උඩට ගෙනියන්නේ. හරි. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම Toyota කියන වර්ගයේ තියෙනවානේ Prius කියලා තියෙනවා, Corolla කියලා තියෙනවා. එහෙම තියෙනවානේ. ආන් ඒ වගේ තමයි. හරිද? පැහැදිලිද දැන්? ඩ්‍රැගන් කියන්නේ යානා වර්ගය. හරි. ඉතින් දැන් ඔය ඩ්‍රැගන් කියන යානාවෙන් ලෝකෙ පළවෙනි වතාවට අරංගියා අබ්්‍යාවකාශයට සිවිල් පුරවැසියෝ හතර දෙනෙක් දැන් ඒගොල්ල මේ උඩ කැරකෙන මම මේක බැලුවේ ඉන්නවද කියලා පොඩයින්න බබා පොඩයින් තප්පරකින්න එක්කෙනෙක් ඉන්න අපි අයියා වඩා අපි අයියා කෙනෙක් ඉන්න පොඩයින්න කෝල් එකක් ගන්න පොඩයින්න තප්පරකින්න උඩ ඉන්න මං ගැනත් කියන්න පොඩයින්න පොඩයින් පොඩයින්න අයියා ආන්සර් කරොත් ගොඩම තමයි අපි අයිඩීඩි දාලා කතා කරමු පොඩයින්න හෙලෝ අයියේ කෑවනේ බබ මගේ නම්බු එතනම ඉතින් ෆිට් එකට පොඩයින්න මේ මනුස්සයා කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මට අයියේ මං අංජු මෙත්තක ප්‍රෝග්‍රාම් එක කරන්න හැමදාම හතේ දහවනක මොකද ජෙරටයි යානෙන් පයින්ට හිතලා එප එප එප එප එප එප කෑව දහන්නකෝ කාලා බීලා දෙන්න කියලා බබා ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ අභ්‍යවකාශයේ චොක්ලට් අරන් එන්න කියන්නේ දවමන් කතා කරේ ජෙරාඩ අයියට ඒකැන බා ගිය හතර දෙනාගෙන් ප්‍රධානයා අවුරුදු තිස්සටයි ජෙරාඩ් අයිසැක්මන්යාගේ නම කලින් හිටපුනං පයිලට් කෙනෙක් දැන් ව්‍යාපාරිකය හරි දෙවනියෙක් කෙන අවුරුදු පනස්ස එකයි සියන් ප්‍රොප්ට කියලා එය සයින් එක භූවිද්‍යාත්නය කතර ඒ දෙන්නයි තුන්ගනියෙක් කෙනවිල්ලා අවුරුදු හතරිස්ටේකක් කෙනෙක් ක්‍රිස් සෙම්බ්‍රොස්ක කියලා යා ඩේට ඉංජනය කෙනෙක් හතර වෙන එක නරම් චූටි නංගි අවුරුදු විසි නමයයි හේලි එයා තමයි බබා දැන්ට අමරිකාවේ ලාබාලතමය හෙමුණොත් අභ්‍යවකාශයට ගිය ඕනේ ගගනගාමියෙක් නොවන ඒකොල් දැම් මේ කැරකෙනවා අපේ පෘතිවේ වටා හැම විනාඩි අනුවකට සැරයක්ම රවමක් ගානවා රවමක් යනවා හරි දවස් තුනක් ඒගොල්ලෝ හොම රවුම් ගගා ඉන්නවා හරි මේක ෆුලි ඔටෝමැටික් යානයක් ඉතින් ඒ නිසා කාටවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මෙහෙ මෙහෙම මධ්‍යස්ථානයේ ඔක්කොම ටික කන්ට්‍රෝල් කරනවා ඉතින් එතකොට දැන් මේගොල්ලෝ කොහොමත් පෘථිවියේ ඉඳලා බබා කිලෝ කිලෝමීටර් 575ක් විතර දුරින් තමයි ඉන්නේ. ආ ආ. මේ විස්තර දැනගන්න. ඊළඟට අපිට යන්න වගේ වුණොත් මෙලොවදියක් දාන්න නේද කියලා නිකන් චොර වෙන්න බෑනේ අයියේ. කිලෝ කිලෝමීටර් 575 ඔයා යන්න බබා අනේ බං කතුරුන්චිලා වේදා මාත් එක්ක ගිහිල්ලත් වොමිට් කරපු ඔයා නෙමේ කිලෝමීටර් 575ක් යන්න නිදාගෙන කතුරුන්චිලා ගිහිල්ලත් බහින කොට කලන් දාලා වගේ උත්තම් බැස්සේ නිකන් මල කඳ ගෙනාවා වගේ කිලෝමීටර් 575ක් යන්න මේක බබා කිලෝමීටර් 575 කියන්නේ ISS එකටත් වැඩිය දුරයි ඒ කියන්නේ ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානටත් වැඩිය ඉහළට මේගොල්ලෝ යනවා පැහැදිලිද එහෙම උනොතින් මේගොල්ලෝ තමයි දැනට ලෝකේ සාමාන්‍ය පුරවැසියෝ සිවිල් පුරවැසියෝ ඒ කියන්නේ ගැන ගගනගාමින් නොවන පුරවැසියෝ කිය වැඩිම තුරක් ගීලතිය සංචාරකය විදිට හැබැති නිකන්න මේ ඔක්කම ගෙවල යන්නේ ඕනේ සල්ලි තියෙනවනන් ඉතින් මනාද කියලා වැඩිගානකුත්නෑ ඕ ඇමරිකාන් ඩොලර් මිලියන දෙසියක් විතර වගේ යෝ ඉල්ලුවනන් දෙනවානේ කෝටි තුන්දස් තමසියනු දෙකක් විතර වගේ වෙන්නේ ලොකු ගානක් ඊළඟ පාර නම් යනවා සාමාන්‍ය වේගය මේ යාන යනවා පැයට කිලෝමීටර් 27360ක් ඒ කියන්නේ අපි කතා කරන ශබ්දයේ වේගයට වැඩිය 22 ගුණයක් වැඩි ඒක දෙවනි වෙන්නේ ඔයයි මාෂී මොක් හරි ඕපදූපයක් පතුරන්න යන එකට විතරයි දෙවනි වෙන්නේ. දැන් තේරුණා මට සීන් එක. පැහැදිලි නේ? පැහැදිලි. තාම විස්තර ටිකක් තියෙනවා කියන්න. ඔයද සින්දුව දැම්මන්නේ? කියන්න ඕපයක් නම් කාගහරි කවන්නෑ ඉතින් ඉතින් ඉතින් මොකද වෙලා තියෙන අතන ගිල්ල දැම් බා ඔය ඔයිට කලින් ජෙෆ් බේසස් තමයි ඔය වගේ මේ බ්ලුවර්ජින් සමාගමෙන් යානයක් යව්ගේ ජෙෆ් බේසස් කැන්නේ මේ ඇමසෝන් ඇමසන් සමාගම ඒකයි යාව මං එකපාර කම්බෙලා කම්බෙලා රිචඩ් බ්‍රැන්සන් ඔයිට කලින් වර්ජින් ගැලැක්ටික් කියන සමාගමත් ඔය වගේ යානාවක් යවුවා. හැබැයි ඒ ඔක්කොම නිකන් අර කක්ෂයට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් වෙලා ඉඳලා ආපහු හැරලා එනවා එයා මුස් ගාලා. මුඩ පෙන්දලා එනවා නිකන්. ආයෙ එල්ලා එනවා. හැබැයි මේගොල්ලෝ දවස් තුනක් උඩ කරකිනවා. ඉතින් ඒකයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. රේයන්ගේ පිටෙන් ඉතින් අර කියලා රවුමක් ගහලා මින් එන එකයි තියෙන පරිස්සමට ඉති පිසෝ ගාතාව කියාගෙන. පරිස්සමෙන් එන්න එනං ඉතින් අපි මේ ලෑස්ති කරන් ඉන්නම් එනකොට. රතින් ජපත්තු කළ තේද කෝපිට බොන්නේ බතුත් කාලම යන්න ඕනේ. <laughs> ගෙනාපුව තියෙනවා මේස උඩින් තියලා යන්න බලන්න. ඔක්කොටම කලින් තුන්දනාම ලෝකෙට ආපු ගමන් මෙහිට ආවහම කට්ට කොමන්ජල් ටිකක් දාලා ඔක්කොම කරලා මිරිස් කෑලකුත් දාලා අබටියකුත් දාලා දුංගල්ලන නැත්තම් ඔය ඇත්තා කටහඬ පුපුරන තුන්දනා. දාන්න සින්දුව. <laughs> අනේ අම්මේ. අර අයියා මේ ජෙරඩ් තිස්සටයි කිව්වා වයසනේ. තිස්සටයි. අනේ මොකෝ? ඇසන කොල්ලා මන් දැක්ක ෆොටෝ එක. සල්ලිත් තියෙනවා කියන්නේ ඇමරිකාවේන බිලියන පතියෙක්ලුනේ ෆෙස්බුක් ඉන්නවත් දන්න සර්ෂ් කරලා බලන්න කොනන්නේ <laughs> හරිද වට්සප් ඉන්න ඉම ඉන්නවත් දන්නවා